Jésus, malgré les difficultés, Seigneur. Oh roi de gloire, malgré les troubles, roi de je veux garder la foi, Seigneur, jusqu'à la fin, Seigneur. Roi je vais être couronné un jour dans le ciel, Seigneur. Alléluia, Jésus. Makuma, makuma, makuma, makuma, makuma.